барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дигар мода хоҳар нест чӣ замон номад ки кас нагирад дасти хандида дарду гирья дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як мӯмини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагира дасти ғалтида дарду гирья дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замоне ки як дили беғам намебинама одами бедарду беалам намебинама чӣ замоне ки гум кард қадрша сухани модар гум шид бовари як байни акабу додар чӣ замоне ки ҳар кор дил дил хирошидан дора падар бемору писар суми мошин ҷамъ дора чӣ замона ки духтар ба модари хидаш соз нест ноҳаққи ёра дидан аст ба гуфтан овоз нест чӣ замон омад ки ёдамгарӣ ё дамогумай қадам дад рони хунай ҳама да фикри сумай чӣ замон омад ки дигар да банда намонда сабр бемори бесум да беморхона надора қадр як аст да фикри тило як аст да фикри орд як аст зори фарзанда як аст кадеста ябор духтарагай пишти шуш кӯдакша мепартоя олда бачои ёш хичона овезон мекунан дорда чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбуда нарх набуда шу чи замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсемай шоҳидида чизи ба чашм дидамон чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбуда нарх набуда шу чи замон омад ки дилои мурда мо зинданомай метарсема шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамо эх до танҳомо намони замона сафти бадай идора када наметонумаи нафси бада чи замон омад ки зан ғайри шудора кавалер шуш марди кори ғариб қидиш паноида вай бердихта ба гапи падаркам накард гаштани беруна не ки барои паре хона шин шида брид вена нодихта хича духта озод местад да тай чодар баъзеш қадри ишқа боло медонаи меҳри модар баъзеш ай падар да бис ё хизмати раис мекна чӣ замон омади замонара ки ҳис мекна барои ноболиғ озода хариди ярақ вино ноболиғ да сутичлик кеве метан барои зино гапи камбағал беаҳмият агару гап гаҳвара баба шавҳар ба ном шавҳара чӣ замон омад ки даҳани як барбар дастамо кай сарма дар санго задам нафаҳмидам и замона чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол неста эҳтироми ҷавоно нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугу ақидата ба фикри май замон замони ахирата чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол неста эҳтироми ҷавоно нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугу ақидата фикри майи замон замони ахиратай чи замон омад ки нарх дорад савод дар донишгоҳ дар донишҷӯ бесавод ба савод яхел баҳо ҳама медонанд ҳар шаб чӣ гапҳо рафтесай дар клуб аз шумо насиҳатгарен фақат дар комменти ютуб чӣ замоне фақат менависанд гапҳои дағалла вақте мебинанд дар ютуб репери камбағалла чӣ гапай мухлиси конур наша ки ӯ кофирай а мухлиси роналдо чӣ ҳар рӯз дар тае фира чӣ замоне ки ёшо фикри оянда нам мекунад нашаман дилкайфӣ таблетка наркоман баъзе зеко бади бромадан ай дурум ва воля ай ёд меброрам панядкай хычона гапи вора чи замона ки пацана мезанан да дига мактаб барои ки юдаи нев мехонад да дига мактаб замоне ки ҳама мехоҳад ҳаёт халява пацанд дар ҷураи кӯдакиш менависа саява чӣ замон омад ки ёдамо мегарданд тайниқоб қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярусе ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнымта чӣ замон омад ёдамо мегарданд тай ниқоб қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярусе ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнымта зиндаҳора сурати мурдаҳо мекунад нидора сурате ки дар варақатиш якчанд рақам дора чӣ замоне ки ҳама барои сум мекунад зиндагӣ ман барои сум реперам ту барои сум ғарибӣ уш барои сум марди кори шай пушти сум нодаркор уш барои сум хизматгори шай пушти сум вазифадор сумай чи зекиксрокда ё кам мекунад ё тинут кенти барат барои сум мефуршад любой минут чӣ замоне ки ишқ наметовад дар чашми ошиқ то надошта боши кашилок да таи подмошин базе дихтафар надора ки ты чандсолаи муҳимие ки ты соҳиби чанд сомонаи видео барои сумай текстам барои сумай репам барои сумай блогам барои сумай чи замона медонай ягон кас дар тамоми олам ки ёдам барои сумай ё сум барои одам чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як мумини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагира дасти ғалтида дарди гирияи дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як мумини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагира дасти ғалтида дарди гирияи дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки як шидак маънои ишқи бозор ашқам нақд дора ба хиди шар шав пирай харидор фоҳиша бисёрши намон қадри духтари тоза бачао қаркин шидан дихтаро бенозан чи замон омад ғарибон нолона най ҳамватан тоҷик тоҷики хид шакидат кадестай братан замона гарени фачид ё мо ганда фачидем раи роста партофтему сини раи чап шидем чи замон омад ки да кайф мебинем оромира да пиркадани кас як ё рехтан садрамира фаромӯш кем намози хайри саловат ду савоба да мактаб авторитет гуфтем накуфтем савода ним зиёди мутахассисон намеарзанда коршон арзандаҳои коро ғариба хона бе дипломшон дилошон дар ватан танҳо дар мулки ғариб сумдор қатӣ бесум гап намезана ранги қаҳрӣ чӣ замон омад ки хафан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбд нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинданомай метарсемай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон чӣ замон омад апано дамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбд нарх наб бурда шу чӣ замон омад ки дилои мурдае мо зинданомай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон бача барои суми туй да ғарибӣ хаста шидак дихта чандаста шидак бача дил шикаста шидак ҳама ҳар сати ҷои зангирои ҷа холӣ шидай шӯи дихтари тоҷик марди хитоӣ шидай ман ацис нестм не ки аллам мекунам мара дихтари тоҷика меброранд байни юқамарда ба дод задани горка мачак мекунам найлавш тоҷика туғри намегирад мебоя да номуса нага чи замон омад ҳайрон меша мардуми беномуса дихтари пансолара мекшан таҷовуз када на тарси худо доран на тарси банда ва дунё и чи замона ябадӣ дирмаш кунан худоё ма метарсам аи замона ки расво шидестай да байни миллати мо ҷангандоз бисёр шидестай мардуми мо нав расид ба хирсандӣ ва ба шодӣ америка видон нидё радиои озодӣ чи замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол нестаяҳди эҳтироми ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ты бугу ақидата ба фикри май замон замони ахирата чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол неста эҳтироми ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ты бугу ақидата ба замон замони ахиратай чӣ замон омад ки беқадрай оҳанги ҳақиқат беқадрай репе ки ҳақиқатай чанд дақиқа боло гузара эстрада ба ҳофиза чӣ хишручаш зурмиёва дыхтарш не ки юқа не бачаш ҳофиза чанд сол чӣ соҳиби ду тарона ҳофиза ба дубайду чӣ соҳиби мошини хона чӣ гуфтеси шонемси нагӯ архел гапора ту ба дасти худат фарёд кардести балора ки ба сарта биё якомрӯз репот мехӯран сарта ба занг назанан бган пешвоз биги аз лабта чӣ замон омад ки гирди ҳар шерда ҷамшид шағол рӯзо дигар замонай дигар замона шаво хиёле мекунам ростай ҳами ҷаш бародар мумкин ма ба ҷони хидма харидестам хатар ман мехонам ҳақиқат то репум сарма нахӯра ҳақиқат нахонам значит мисли ма репер пырай чӣ замон омад ки ёдамо мегарданд тай ниқоб қини бачидайдаи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнымта чӣ замон омад ки ёдамо мегарданд тай ниқоб қини бачидайдаи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнымта